И всем привет, с вами Кирик, и сегодня я вам покажу охеренищий просто скрипт для 3008. В общем, я вам покажу, как получить шоколадку на язычах. Вот, э, вот, смотрите, вот, вот там вот этот, этот вот скрипт, вот, он будет, короче, в описании, а мы сейчас, короче, найдем рандомный сервак, и сейчас мы попробуем найти шоколадку этим скриптом. Э, короче, там типа э, будет э, типа летать можно, и типа мы можем очень быстро чекать столбы там, где может быть шоколадка. То есть вам не приходится просто так бегать при, потихоньку там по всем этим столбам, потом тебя могут уебать эти работники. Этого не будет. То есть вы просто будете летать, это очень быстро займет, очень быстро вообще занимает, прям вообще одну минуту максимум. Вот, все, мы, короче, сейчас зашли на сервак, вот, сейчас э, вот инжектим, так, сейчас он быстренько инжектится, так, вот, по тем тем тем так, сейчас, э, вот. Сейчас у меня тут все загрузится, то я сегодня не заходил вообще никуда, вот, сейчас все загрузится по-бырому, вот. Э, так, вот, Сейчас оно загрузится, короче. Так, все. Сейчас она еще чуть-чуть осталось. Так. Так, так, так. Э, э, вот сейчас, сейчас, сейчас. Короче, она долго прогружается. Сейчас она прогрузится, вот. Вот. И сейчас вам покажу. Вот, э, вот, вот, вот, вот, вот, все, загрузилось, наконец-то. Вот, все, все, все, все. Так, сейчас я уберу тут настройки, вот эту вот штуку все сделаю, Это а то мне просто так легче. Вот, все. И инжектим вот этот замечательный скрипт. Вот все эти менюшки, вот тут есть Good Mod, Food Guy, Ultimate Stamina, Infinity Jump, Full Blitz и Player SP. Э, посмотрите, FullBrit работает, Player SP тоже работает, вот сейчас вам покажу, вот, и вы можем теперь видеть, где все челики, вот, да, но нам это не нужно, нам нужен вот этот FlyGui. FlyGui это то, что нам как раз таки надо. На плюс и минус это прибавление скорости. Вот, э, вот, э, и вот еще мы сейчас летим, вот сейчас мы на угол прилетим и попробуем сейчас поискать шоколадку на этом сервере. Сразу, конечно, может не получиться, да, вот, смотрите, мы на угле вот сейчас идем, и вот так вот теперь по порядку летаем и смотрим под низ э, столбов, и там, где может быть шоколадка. Типа там должна быть серая такая штука, чтобы там точно шоколад есть. Но еще можно по теням определить, есть ли там шоколадка, типа. Есть такая тоже фигня, но это если у вас э, стоит 5 плюс графика. Вот, да. Ну, мы, короче, сейчас летаем, смотрим, тут есть ли э, шоколадка. Вот, да. Как видите, это очень быстро занимает времени. Ну, вообще прям милипизерно занимает времени. И вы можете на изи так смотреть столбы. Также вы можете еще найти таким образом King Reminds. King Reminds, который типа, ну, там где King валяется, короче, умерший в канаве, вот, да. Э, вроде, походу, здесь нет шоколада, как я понимаю, потому что сейчас уже какой столб, а все еще нет шоколада. Видимо, надо на другой сервер сейчас идти, потому что его тупо нет. Ну, короче, посмотрим. Вот, сейчас полетаю, посмотрю. Вот, я вообще уже на постоянке юзаю этот чит, он очень хороший. Вот, да. Э -э вот, и вот мы сейчас летаем, ну, что-то, походу, нету Потому что что-то я вот смотрю, что-то вообще ни хера нет пока что. Сейчас, на вот все, это последний столб остался, последний ряд столбов. Вот, сейчас посмотрим. Вот. Ну, походу, здесь нету. Видимо, нам не повезло с первого раза. Да, нам не повезло с первого раза, придется ливать и на другой сервер идти. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы по новой найдем сервер. Так, сейчас рандом сервер. Так, сейчас мы найдем наверное сейчас со второй попытки должно повести нам и мы найдем реально шоколад типа это очень быстро занимает я вам отвечаю типа очень мало занимает времени и все как бы вот также вы можете еще строить базы э, летающие, типа, чтобы в них нельзя было залезть, и вы можете кайфовать, кстати говоря. Вот, да потому что вы можете летать, а челики-то не могут летать, как вы. Вот, типа, да. Вот, сейчас опять инжекчу. Так, сейчас уже должно очень быстро все прогрузиться у меня. Вот, да. Вот, инжектим скрипт. Да, все, уже быстро у меня все загружается, это хорошо. Все, э, теперь опять нажимаем сейчас Full Breed и Flygui. Сейчас я опять на стойках поставлю то, что я люблю ставить, потому что мне так легче. Вот, все. Э, эм, все, все, все. Так, и флайгуй, все. Сейчас мы попробуем поискать на этом сервере. Вот сейчас должно 100% повести, э, что будет шоколадка. Поэтому сейчас мы полетаем, посмотрим. Так, сейчас я вот налетаю э, до угла. И будем с угла начинать по новой искать только уже на этом сервере. Так, погнали. Так, а еще с новым обновлением, теперь, э, если вот эти полки достают до столба, то столба тупо не будет. Поэтому, да, учтите такой момент. Если вы думаете, что типа столба где столб, то э, знайте, что э, полки могут, короче, типа, ну, забирать столбы. Ну, типа на них становиться. И типа столба не будет. Это такой вот небольшой вот бар. Ну, не бах, типа, наверное, разраб так сделал. Ну, короче, сейчас мы летаем, смотрим. О! Вот как раз таки и сам этот шоколад. Все, летим. Вот как раз этот дом. Ломаем нахуй этот диван ебаный, кидаем его в канаву. Вообще он нам нахуй тут не нужен. Ну и, короче, вот наша шоколадка. Easy, просто easy, на изичах мы добыли шоколадку. Вот она на, у меня в руках. Вообще на изичах добыли шоколадку и вообще на easy просто. Вот такой вот у меня видос получился. С вами был Кирик. Надеюсь, вам этот видос э, зашел, вам реально подошел. Вот. Ссылка на скрипт в описании. Все как бы переходите, качайте там его, копируйте и ищите, и ищите на изи шоколад. Все, всем удачи и всем пока.